Il était une fois, dans une contrée fort lointaine, un jeune garçon aux cheveux couleur paille. oh, mais ça tombe bien vu qu'il est dans un champ de Pardon. Et au cœur si pur qu'il vivait en harmonie complète avec la nature. Il pratiquait un sport mélangeant le parcours et le freerunning. C'était un traceur.